हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये जो प्रोग्राम है बनाने वाला हूँ वो पाइथन पर क्वेश्चन क्या है ये देखिए ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में एक आध बार पूछा भी गया है शायद program to read a string and display it in reverse order display one character per line यानी कि एक लाइन में एक कैरेक्टर डिस्प्ले होगा अब ये क्वेश्चन देखिए एक्चुअल में कहना क्या चाहता है कहना ये चाहता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग एक एंटर करेंगे जैसे मान लीजिए आपने एंटर किया कॉटलिन तो ये लिखा कॉटलिन अब देखिए कॉटलिन में कितने कैरेक्टर्स आए हैं देख लीजिए गिन लीजिए एक दो तीन चार पांच छह छह कैरेक्टर आए हैं तो कॉटलिन जब लिखेंगे आप तो कॉटलिन ऐसे आएगा रिवर्स ऑर्डर में कैसे एन फिर यहां पे आएगा आई फिर क्या आएगा फिर एल फिर क्या आएगा फिर टी इस तरीके से टी आएगा फिर क्या आएगा फिर ओ फिर एंटर करेंगे तो क्या आएगा फिर के आएगा यानी ऐसे प्रिंटिंग होगी और उल्टे तरीके से और रिवर्स नाम के फंक्शन का आपको यूज भी नहीं करना यहां पर कोई रिवर्स फंक्शन आपको नहीं यूज करना आपको सीधा सीधा प्रोग्राम में इसे इंप्लीमेंट करना है और कोई रिवर्स नाम का फंक्शन भी नहीं यूज करना तो ये कैसे बनेगा तो चलिए पाइथन की आईडी को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहां से आपको दिखाता हूँ ये कैसे पॉसिबल होगा तो सबसे पहले तो ये आईडी ओपन हो गई है अब यहां से चलते हैं यहां से चलेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा सबसे पहला काम ये करना है कि यहां पर एक स्ट्रिंग बनाना है तो चलिए स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग कर लेता हूं ये लिख दिया मैंने माई स्ट्रिंग तो माई स्ट्रिंग नाम से एक स्ट्रिंग बना लिया ठीक है और यहां पर इनपुट फंक्शन क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर तो एंटर नहीं करवाना हमें यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर ही देने हैं तो यहाँ पे सीधा इनपुट लिखा एंटर अ स्ट्रिंग यहाँ पे दे दिया हमने तो ये हो गया एंटर अ स्ट्रिंग ठीक है अब एक ब्रैकेट ओपन हुआ था तो एक ही तो क्लोज होगा ठीक है अब क्या करना है आपको अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करना तो ये लिख लिया प्रिंट और प्रिंट करने के बाद क्या दे देंगे इसमें यहाँ लिख देंगे स्ट्रिंग क्या नाम दिया हमने माई स्ट्रिंग तो माई स्ट्रिंग लिख लेंगे तो ये लिखा माई स्ट्रिंग ये हो गया माई स्ट्रिंग ठीक है अब जो ये माई स्ट्रिंग लिखेंगे ना ये ना तो डबल एटेड कॉमा में होगा ना तो सिंगल एटेड कॉमा में होगा इसको खाली ऐसे लिखेंगे तो ये लिख दिया माई स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग लिखने के बाद क्या करना है कॉमा देना है और यहां पे डोमेटेड कॉमा में लिख देता हूं in reverse order in reverse order बस इतना ही आपको लिख देना है और इसको बंद कर देना है बंद कर दिया बंद कर देने के बाद ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिएगा ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करके नीचे आइएगा यहां पर L E N G T H length नाम से एक और बना लेता हूं मैं और यहां लेन फंक्शन का यूज करेंगे भैया रिवर्स नहीं यूज करना है लेंथ तो यूज ही कर सकते हैं और यहां पर क्या था माई स्ट्रिंग तो माई स्ट्रिंग यहां पे दे देते हैं जैसे दिया गया था वैसे बिल्कुल दे दीजिएगा तो ये दे दिया हमने और माई स्ट्रिंग देने के बाद अब आपको क्या करना है एंटर करके नीचे आना यहाँ फॉर लूप लगाना है तो फॉर लूप लगाया और यहाँ एक और वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम से फॉर ए इन रेंज अब रेंज पता ही है क्या करता है किस तरीके से वर्क करता है तो ए इन रेंज हो गया जैसे लिख देनी है जैसे लिखा गया अब यहाँ से इसको चलाते हैं और चलाने के बाद इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ क्या रहा है इंटरेस्टिंग तो यहां एक स्ट्रिंग एंटर करता हूं लाइक भारत ये एंटर किया और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं भारत में पहले लास्ट में आया है टी तो टी ए आर तो यहां देखिए टी ए आर ठीक उल्टा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है टी ए आर देख रहे हैं और फिर है ए एच बी तो T A R A H B बिल्कुल यही प्रिंट हुआ है अगर मैं फिर इसको बंद करके दोबारा से चलाता हूं ये देखिए ये चला दिया है तो फिर एक स्ट्रिंग एंटर करता हूं लाइक यहां पे एंटर करता हूं Deoria D E O R I A Deoria enter किया ये डी ई ओ आर आई ए तो ये देवरिया जैसे ही एंटर करेंगे ना तो R I A I R O E D A I R O E D यही प्रिंट हो रहा है तो यानी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने का ये तरीका भी हो सकता है ठीक है ना